مفكرش اني اخس انا مبسوط اني تخين مش هاكل جبنه وخس انا مش هعمل تمارين ما بفكرش اني اخس انا مبسوط اني تخين مش هاكل جبنه وخس انا مش هعمل تمارين انا كرش ده بمالي متربي على الغالي انا كرش ده بمالي متربي على الغالي اه يا بوس يا رفيعين يا قصب يا معصعصين يا بوس يا رفيعين يا صب يا معصعصين مالكوش دعوة بكرشي جم إيه يا ضايد طيب مين يا جم إيه يا ضايد طيب مين يا الدغن عز على الأرض هز حمر لوز ضايف السن والكبة نية والبيتزا جاية واصبر شوية هتحبني اخلع يا عم بلا تقل دم ورجم وهم جوعتني وحواوشي وبسطرمة 300 شاورما وحواوشي وبسطرمة